Кем? Влад Байрамов? Міне Рахмаев? Альбина Апанаева? Камиль Марсович. А, Камиль Марсович, есенмісіз? Сәлем, Ильнас. Мен сега, яңа сценарий алып келдім. Оқимыз ма? Айда. Кеттік. Башта пианино. Шул пианинода қыз ойнай. О, шәп, шәп, Камиль Марсович. Тағын тағын ну анарсын тағын бір тапқыр пианино әйе тағын бір тапқыр анарсын тағын бір тапқыр пианино міне клип башында сен илназ жықлыйсың жықлыйсың һәм шул жықлаған келеш жыр ә, мен нәрсе көзләрні ашмыйша жырларға тиішміни әйе әйе мында фишка Tayyorimi bunda osham? Yo'q, yo'q, yo'q, Ilnas, ошырға oshirg'a Ну, Камиль Марсович, ярыма кузны ошам. Біне қазір ош, әйді. Ошылмай. Кішігінді. Камиль Марсович, менің көзләрім ошылмай. Әйді, ош, ош, нығырақ. Камиль Марсович, көзләр ошылмай, мен оша алмайм аларны. Наса, мен білмеймін нәрсе әшілерге, скорый Камиль Марсович, мен marsovich Марсович. Менің карьерда бірінші мен білмеймін нәрсе ішілге скорыйға шалтыра тұрғанмын әлде Шаутыра тұрғыз камил марсович әйда біріншіден тыныштан ильнар ма? сула үш тапқыр нығытып сула Қам бір екі үш дегеш, күзләреңне ош. бір екі үш Ошылды, Камиль Марсович! Ашылды! Рәхмәт, Камиль Марсович! Менә шәп сценарий бит! ә, мен екі реклама қоямын мен шунды режиссер һәр уақыт әрбір клипта реклама қоямын Ойдар галимов та көрген бардыр муса моторс татар эстрадасында бүтін рекламаны мен ясаймын клипларда менде менде реклама болады қазір көресің зүлфиядан маникюр шалтыратығыз 35 16 7 яшіл өзен Һәр пәнжешәмбе шын татар дискотекасы татар пати, ауткол, килми калма, Илнас Сафиуллин чакыра. Чакырасыңмы? Чакырам, чакырам. Біз олып барабыз татарша, русша, мешарча, қытайша, японша, американша. Сүгімі. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов. Татар Продакшн. Креатив заманча алып барушылар. Шалтыратығыз 250 101 8.